首先，先到了这个地图的使用的平台。那这是首页的部分，首页的地方有针对嗯这个系统可以做些什么有一些简单的说明。那上面分别有在对系统的整个说明还有功能做些细项的解释以及操作手册，就是有一步一步的解说，还有一个范例。 一个范例是大概是长这样，就是如果申请完账号会大概会长得到一个这样子的网站这样。那一开始就是要先申请一个账号，申请一个账号可以在嗯就是这个 slide 的地方连接可以连到申请账号，还有这里可以申请账号，嗯这里也可以申请账号。那就先打一个自己想要的账号。 还有一个 email，然后点选注册信账号。那如果有出现这一个，呃，已经将确认信寄到你的信箱的提示的话，就代表注册成功，那就去 email 里面。 那这里有一个一次性的连接，那点写这个连接之后，它会，嗯，要求你重设密码，因为开始我们注册的时候并没有设密码。那这里就会导向登录，连接登录之后的这个画面，那我们可以到这边来设自己要的密码。 那这里有预设的头像，那如果自己有想要的头像可以换，还有这里可以打，就是自己想要的网站专业的标题，然后点选储存，那这样子储存好之后，它这里会告诉你已经储存成功，我们就回到检视的画面，那这就是我们的专业。 的样子，那现在是因为什么东西都还没有，所以跟一开始刚刚看到的这个网站的范例有一点点差别。那不过这样子就是已经完成了一个申请账号的程序。